принципы обработки трансплантата. Со стороны, э, по бокам мы делаем ровные края. Раз. Два. Вы спрашивали, где вот я беру те маленькие кусочки, которые между имплантатами ставили? Вот они. Депитализировали, поставили? То есть Что, Чужинова лезет? Да. Ну, можно работать. Ну, ну, я не сказал, то есть можно. Первые слои эпителия можно им снять. Легко можно снять. И уже, когда вы его взяли вот таким образом, как я, вы уже получите ровный, видите, а, поверхность. Однородная поверхность. Нет выпуклости, вогнутости. То есть все. Внутренняя сторона, где, где соединительная, соединительная ткань, она ровная. Вы его можете уже припасовать. Вот это СДТ. Мы хотим его декапитализировать. Вы его также ставите на край. Значит, как я говорил, под углом вы врезаетесь в трансплантат вот таким вот образом, поворачиваете практически параллельно, да, оказывая давление на лезвие, Слушай. И видите, я его не держу. Все. То есть это первый слой. Дальше, с другой стороны, Mm-hmm. Э, скос, да? Да. 45. С одной стороны скос, с другой стороны ну. в этих углах мы э, убираем эпителий. плотнее, да? И прилегало плотнее, и чтобы эпителий не оставался там. А то потом будет творожество отделяемое. Но оно проходит, то есть это не приводит к плачевным последствиям. Вот это вам трансплантат.